وما يموتي ودي ودي السيارة ما عندي سي غادي نبيدو انا عندي هذاك الخفيف مو عيني هذاك الخفيف مو عيني لا لا لا لا سا سونتي اون زولدي قالك مو عيني سا سونتي عيني سا سونتي عيني كابوس مو عيني كاس مو عيني ساس مو عيني دي ساس مو عيني دي سويس ام عينيه دي سنيف هذه 80 رومانسيه ام قالك قال لك ولدي ام عينيه قال لك كيلو ولدي ام عينيه يا 82 83 84 85 6 87 8 89 90 91 ام عينيه قال لك مينو الكابيتال تاعي قالك لك نموت على ولدي ومينو مينو بموعي ليا ومينو مينو بموعي ليا ومينو مينو بموعي ليا ومينو ومينو بموعي ليا جدو جدو جدي ميرسي بوكو والله 208, 2014. 2014.